السلام علیکم دوستو میں ہوں سما خان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شمون شہد عمران ملک اور شروز ملک آج ہم جا رہے ہیں فوڈ بلاگنگ کے لیے اور ہم آج جو ہم نے جگہ چوز کی ہے اس کے لیے ہم جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ہم وہاں پر جا کے ہم مختلف قسم کے کھانے انواع اقسام کے ٹرائی کریں گے پھر اس کے اوپر آپ کو ہم ضرور ریویو دیں گے جی، السلام علیکم ناظرین فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں ہیرا چرگا اور یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ ہے برانچ نمبر دو دو دو لیکن یہ دو نمبر برانچ نہیں ہے ابھی ہم آپ کو اندر چل کے بتاتے ہیں کھانا ایک نمبر ہے ابھی اندر چل کے آپ کو بتاتے ہیں اونچا بولا السلام علیکم جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیرا چرگا جہاں پر ہم موجود ہیں ان کے مینیجر آئے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کس کس قسم کے کھانے موجود ہیں اور ان کی کیا اسپیشل ہے جی۔ بھائی چلو ہمارے کھانے بہت بہت مشہور کھانے ہیں اگر ہماری سجی ہو گیا اس کی ذرا چاول ہے بہت کوالٹی والے چاول ہے پھر اس طرح باربیکی ہو گیا اس میں چکن کباب بہاری بوٹی کستوری بوٹی ششتہ تکا بیف کباب خاص کر کے ہر چیز مین برانچ ہمارا ٹیمپر روڈ پہ ہے ادھر خاص کر کے ہمارا روہو مچھلی ہو گیا فنگر پیش ہو گیا مچھلی سجی ہو گیا بہت اعلیٰ بہت زبردست ہے کیونکہ ہماری جو جنرل کیانی صاحب کے سب کے کھانے ادھر کانے ادھر سے جاتے تھے بہت مزیدار کھانے خاص کر کے ہمارا کڑھائی ہو گیا ریشن سلاد دہی بلے آپ ہمیں ایک موقع ضرور دے بہت زبردست کھانے یہ میں لوگوں کے لیے بہت اب ہم یہاں سے کرنے لگے ہیں سائن آؤٹر ہم جانے لگے ہیں یہاں سے واپس بڑا اچھا ایکسپیرینس یاد رہا تھا ہمارا یہاں پہ کافی زیادہ ہم نے انجوائے کیا اب ہم دیکھتے ہیں ہم ہمیں ڈالا بھائی چائے پلائیں گے یا نہیں پلائیں گے